kalo kula msako sebo ninyo bawe bali kwera kunkuna tena kuleje kazi nomukage zakata kusawe kumna bili za mchaka nagona kwa lwa lero uh, ah, nyingi de mstudios njaka lukula msa wabali kwanti okuroko se uh, ah, wabali kwanti natera kuoli wabali kwanti mkama bukese za bulunji wabali kwanti natero sazewo okwala na feku chena mnana katondo nya FM radio rasa mainja na kuno lwa lero mkama yeba zibanyo nyi dalabu kese za mwasu za imchano mwabali kwanti kwe mli mwasu za imchano kubanga mkama atuyambi atusogo seza natera na wanatusi za unakuno lwa lero daniel ukawe serinya webale kwanti kumkuru kuoli kwoli amucheka na gona kwa na kwa friday uh, ah, bwetu eno bwetuli um, ennaku z'omwezi ziri ttaano omwezi ogwokubiri omwaka enkumi bbiri mu eno neyo wiiki esoose eya uh, wiiki esoose ya february jukira nti omwaka guno twagutandika omwezi guno ibegi pardon twagutandika nga nakusoma mwezi lumu lwa lunaku lwa mande olwaleo friday mwena tubalamusiza ne tuwebaza okuba nti anatera ku mukutu kwe muli of course ebintu bijja bitambula mu nsi naye nga bavol twebaza katonda bw'obanga gy'oli yonna obulamu olina ekyo nno kikulu uh, bw'obanga gy'oli obulamu olina ng'osanyuka ngaebintu byonna bigera mu maaso nga bikola uh, abalina ebizibu abalina emitawaana abafiiriddwako tubasaasira abafiiriddwa abantu baabe balwadde abalwaziza onaku olweggulo kooti nayo uh, ekoti yensi yonna eyakatyemudde um, uh, munna uh, uh, dominic ongwen okuwulirizibwa kwadde okwamaanyi ennyo abantu beggulu babaddeeyo kibuga ggulu kyasiibye kyonna ki aba icc babateereddeyo scrins ebira ne balaba eh, so reaction zabadde nyingi nnyo naye ngaabantu beggulu bwe bati batunulidde ongwen yawawabirwa emirwa emisango nsanvu ekwejo emisango ensanvu emisango nkagamugumu gyamulidde oba gyamukutte muvi yagivunaaniddwa omuli ebintu ebingi ennyo ebikolobero ebibakola jukira nti omwene no bamukwata mu mwezi ndoza gwali gwa ye yewa mwezi gwa musanvu mwaka gwa 2015 so je myaka gibadde jigana na mukaaga mulambirira nga bawuliriza naye kyaddaaki omusango wamaze uh, neguwulirizibwa eh, uh, negusalibwa ekibonezo kyotanakuwa naye ngaemisango egyamusinze eh, gyo bagyogeddeko of course ebyo byonna nga bikyali awo olunaku lweggulo pulezidenti yayogeddeko naffe eggwanga n'agaidinga ku butya abaana bagenda okuddayo ku masomero nakyo tulina okukola ekya covid ebirala ebyobululu uh, n'asuubiza n'agamba nti byajja byogerako olunaku olwenkya eh, ku mikolo egyatalayo sita kuyita kubanga nenja amagye um, gagenda okucelebrating emyaka makumi ana emikolo gyali gyakuteekebwa masaka naye gigenda kubeera mbuya e, kubanga ndoza waliwo ne okutema evuunike eryeddwaliro eryabasirikale e, so state of the art hospital lyebagenda oku, okutema so ensonga lwaki ate omukolo bagulese webaagala okutema evuunike mumbeere fanna bwekyo honorable kyagulanyi centam robert uh, naye okuyita mubaluya be um, uh, uh, bagenze mu kooti okuwaaba ebyali eh, uh, mu kulonda ebatakkiriziganya na vyo mungkwale fana kwa ito sobya natu bitunulira atulindye trape enu wabina kwa wabina tambra ndino mkuku na vtamale mirundi mstudio za e mchaka nagona kwa wale romu tabanua eh, yowana ne mole eh, na matovu inga bulijo eh, na ye commitment ye ye eh, yani matched um, ibu asala ukoro umulimu asala ukore chintu na ibu atyo eh, banga lorane na kuzona lwaba yetagisibwa okubeerawo um, abeerirawo ddala era e bwatyo netubaganya ebirowoozo ebi so omukoko nafutamale Ah, ensanyusa okulaba webale ah, kubeera ku um, webale kuba nti osobodde okulabikako nate olunaku luno olwaleero obudde ah, bwe butyo bwe buli bufe endagaano twagisayininga hmm. nabantu hmm. kalikoldileeta ndaba bakagenzeeko omanyi amawulire hmm. gasayinenga an written covenant with the population mm. naye mu uganda ebimu kubisinza okusanyizibwawo mafiya gemawulire ngaabaavu babagula anawulidde nga bagamba ti mirundi omusajja ababuulidde nabaga ndi mirundi mumpulizo ya miso eh, hmm. twamulema okumutegeera mumumutakula nindi karakita inye bali mwakutege dava naba nubantu balala hmm baya gali naba kuwe sente kubanga niba gamba banda maulide wano abasinga eh, bali ya sente yes eh, naba kule bakule niye chasezo kunuma kubanga maulide gasa sura nga bogira baga inti we must make sure tita musewe ntamu wa sente zi kastaka gora tanja tukulira kari imagine nakajoba kulira kubaswa za kunuko nako ba ah, ah. hmm. ilaba babuzo umu kuhumu gwa ani yali agenda omutta ne baga tetuyinza mutta atukolera nnyo ne mumpaaki waddiri givumi oba nkoleramu kitegeeza sikoleramu if you don't have kankubuuza bampaaki siina mulimu gwa gavumenti siina bajeti ne mukalulu baddira nga bagenda okumpa miliyoni zange lukaaga nanyini buyinza nanziwamba na nzenabagaa hmm. hmm. nti ikolo myself edogo wambwe aigeyeneyamukamawe edogo hands for master and self mm. kati gwe yigira president Museveni nawe yes abadatu yagala as we speak today mm. ani asenza abantu abangi ku social media baba wa sente ya bloga gasia gasia and if I let me tell you my platform around the office was elevated is no longer an ordinary platform is now an international whistleblower tusumula jijaku siya kawaida kawaida wanonje mtu mm. omulajja kusasola okujepangiraejijewo fezozaki babaga tujja kubeera nabo ebiseera byonna nti eno gulupu yaabwe oyinza ogiberamu nga museveni taliiwo etalina komuledship ejoga obujozi ekuba amasimu nga yekwese nze nabaga nti okubeera minisita eh. mu gavumenti ya museveni nkola mu kabi ka city council nga nkolera bwereere kuba apama yagenda ya afuka ya agenda tambale mirundi tuinza kutuka kwe amazima genyo tuinza kunafuwa no president bali na yuwa chiba minister babo na abo nobu bwenye bwenye babo na abo na rwaji elanzi mbade mburi ya bane bange kumachana imba kanti bane singanzi katonda yampa obwongo obase mpija na alizeyo mguru ne mga anti nyonge anja obo ufude tuda kumase mpija kubaba deba kubawanu nti wabba ee ee nteza ama wako nebagenda ne mu motion nebakuteekako mu motion mm. nti bakuggyeyo mm. kubanga tebaagala gwe nga minisitawagerikali kyokwate ku sente zanzige mm. nebagamba nti sempija ino ayogera olulimi lwenzige yega nti zigenze naye zijja kudda nga baagala bakuggyeyo lwamiramu atwala esente gweolwana okukomawo ngakatonda anzigyeyo baduse ne sente zabo genda kudamu bawulira mbudombo yajja ku secretariat ofono ye nabula kati ya duse na makuti ya ge kakati ate bano bademu babogerere obo bwongo sibuyina gutamani bakula bulala ebintu ebiraba bulala sibuyina abantu bona sibo balaba ba ba ba twa tusubira kunjoga wampita ko kunjige wampita ko ko covid kati wampita ndi ndikachika kanonyeza mushaveni obululu abali babikulya barunji mirimo bakusasira ko ebali bwomaze okuwa emididi gireeta appointment era benyondo mumutwe gireeta eyondo nkuttireyo <laughs> <laughs> eh? kakati gweolaba kyotayogeddeeko hmm. abazungu bagezi abazungu abo bemulababala eh, eh, hmm, emyaka mingi hmm. kakati gwe abazungu hmm. bwebaleeta icc abaddugavu tebagitegeera because africans want to join organizations mm, without knowing mm. what they intended to do mm. do you know that usa i think ne israel si bamemba ba icc mm, tebalinatebabirimu naye america omusiramu atasiiba akuba mm. banne abatasiibye ya america jotirimu naye singa ojitambuza wayi abazungu bategeera nti ekibiina kya un abantu babulijjo banakitegeera batya nti yekiri kikola kive washington kive new york kije ewammwe kukyalo nibagaa nti mu afirika mulimu impunity mulimu bakiwaja abatakwatibwako mm. katuteekewo kooti yensi yonna ngaeyamba baki ekwata kwabo abata sola kuatibwa mwanga gawe mwanga gawe mm. if the local tribe you know fails to deal with you the matter is referred to never give a defining agent cases against humanity mm. umutu si uwo mm. mujie kwa umusolo mujie kibira lebyo na mm. neto ida kumutulugunya si uwo mm. mu bintu byofuga nga pulezidenti yobugwanga oba gavumenti omuntu siwo si faamu yo isnot comparable to a mm. farm a dial farm a country isnot a dial farm kakati abasajja bali bagandi mumanyi nti kasasitwa ebyona egaana two it is only the, the, the un that can issue the international warrant of arrest mm, nakirabako kugundi kubanga sovereignity ekoma ku border okujjako ng'ensimu yina mm. extradite treaty ekomyawo omuntu ku limi n'abadde eri mm. kakati koni oba nga mukkiriziganyiza bilateral mm. timugende galamba mugjeyo koni kati ate un eh, yo yo teyina teri limited by sovereignty is an international recognized organization kakati ffe tubagamba nti omwana ayinza okulaba nga odira enyama ogiteeka kukamaso naga dadi ayagala nnyo emmesa okusingaffe hmm. which is not hmm. kubanga ba abaana tebali enyama eh. eh, togibawa eh. naye enyama buli kaseera agira ogiteeka kukamasokati hmm. akamaso akakalu katta emmese enyama ebeerako omuzungu ng'anoonya eggwanga uganda asooka ddikolera yo yetwalayo ensonga zaayo bannaye tukwatire ekkoni ne basindika bakomando kikumi mwaga banonye koni banange tutwalire oyo omusajja eyatta abantu mu northern uganda yee naye kati bwemala okukukolera ku balabe bo gubwetuuka ku eh, hmm. gwe neebambi kekamasu abanauganda basanyuse yotefaayo lwaki sikuliini yazze kakati kyembagamba bwendamu kitya tewali akyogerako era nze ndowooza nyo eggwanga lyo nendowooza we are in big trouble mm. umusajia ni kwa mula ruatia na mkua wadalu na government UN IICC e issue is a 47 international warrants of arrest kuba prominent people mu Uganda uluku tabandu umusajia ni kwa mula ruatia na agamba tiabane nkumi bili baba tirebu yindi ni baba jamu organize have you seen any labor organization company hmm. etwala abantu ebwerevayoti si kituufu do they have this report do they know it no no no no anti mbuzabuza kumanya kubulira era muvayo ngenda kuba nonyerezako gwewuliddeko nga abazadde balumbye hmm. amakampuni ago it is a very dangerous sigino hmm. do you know what it means babafiisa mm. government bajifisa omukazi kasasa kutusa kulevo nti balali wano n'omukazi banywa omwenge nti namufiisa so, one moment apart from dominic ongwen eh, wetwale bebasumira eh, omusango yesterday eh, tulinayo bannayuganda balala ana ana musanvu abalina indictment ya era bagenze wa president n'abagamba nti ekiwandiiko kyammwe kyemundeetedde ekyo mchikumi unga chiriku mkano kwa tamale mirundi mchimutu wali akisaini HICC aa uh -uh. Ah. eh. anti ba bay defending zibabu zeni baaloya milioni za dola tano katiba ufia ya weliemu tiabantu we batu tegera bajatuta mm. tabajina kulinda ICC eee eh, kakati mechi bako ziti chifuruma kwa ntu boto kikako abati okutibwa eee eh, na hizi sobala bogera mkubwini eri report yegena kumala we guanga lino eno government yegenzi kubanga museveni tasobola bayamba kye yabakoledde ekintu eki mm. akawunti zaabwe zibadde nsibe yazitadde babule balooya baguze balooya 5 million dollars ah, kanakatambika wakubaako mukyaina okamanyi akalamuza emitima abagula enyama oyo omuwala taata wesajoni echina balina ne kampuni wano zamaanyi nnyo babayodde ono omuwala yalayogeraina omunene nga bbaasi gwe babadde bakolagana naye balina omunene nga bbaasi ono gavumenti bagimaze nze mbabuulire ekisuula eh, gavumenti nabaga nti gavumenti eringa pikipiki ekivuvumira kigikuba ekigo n'ekikongolero sikanda eno wenereka gavumenti eno kubanga kakati bayogedde ebyobusiru loya waabwe yabagambye omanyi ti babadde banzizemu okunkuba amasasi again kuno gwako ataba tayagala kutta ataba kwesima a ah, ah, president yabage nti mumwashe mulabe gwe gwe gwobiri munala jana gwo badugindu mutta gwe mubiddem mubiddem tetusobola mutta atukoledde nnyo tetusobola bannange usajja tusobola mutta atukoledde nnyo atuvumye vumye naye tetusobola aa ah, mukikole mukikole mukikole naye nti ekyansanyudde hmm. ye musajja mm. okubagamba bwe bati aga nti ekiwandiiko ekyo mukiraba nakyuza nakiteeka wali <laughs> agamba ti kyenja okusomamu nga kiriko omukono gwattaamala emirundi mugende akibatereko nange peeni ebalindiriddeyiino egenda okiteekako omukono <laughs> peeni weeri bagundi mukirenjeni eh, weeri eniweeri wano mukirete mukirete mbakubireko sitampu waguzeyo nendala nmbamba <laughs> ate zitwa nokusingabakirete kiteekeko sitampu kati otambula <laughs> kikyo kiyo sitampu bakirete mbakubireko sitampu bekibiisi <laughs> onaleba asimani basaira <laughs> talabye kyokutte eh. alina enyondo mpanvu ekoma kuli bekireete eno stamp muzeyi yabagee eh. <laughs> nti mukitwaleyo abakubire akiteekeko omukono naye nze banenebaza katonda hmm. you see nabaga nti nze singa nali mulokole ekanisa singa ejjula kuba ebintu ebyange biri practical when i was a kid saali mwana muto nali mu p7 nayagala nnyo sente nentandika okuvuga kasooli nga tumujjandagweyo kakati kasooli tusanga akasajja akakadde ndi ne muganda wange bamuyitanga sentongo yafa kasajja nkatuyimiriza tukatwaleko kazeeyi nga sentongo akaganda nti genda ogule eyiyo kati nze ninamu ekisa mu mutima gwange which people don't understand bano bokubye bwotisobezamutima nga akasajja kakolaki <coughs> nga akasajja akajja hmm. katula ku gaali yange inamugundi zina katambala botera bajja tuyambe nga akasajja katula kuki ku hmm. gaali yange tuvuga mailo tano nga akasajja kukalia kwekali nga kalazewa nga komusi nisipele nituvuka mailo tanti akasajja kagudi nage nitutotu wala kasajja kasajja kagudi alirendu nekatuvula kago ni natawulira dapana tuvuka mailo tanti mumaso jitulaga hmm. tuwakasanga mkubo akago ni mkani nekampu vila jambu wekati kakati era eh, twali tugenda ndagwe hmm. kakati valiyeku baga lukota mama we ngenda kuledioye tukamuthemudawn mbanzirayo ogwokubiri eh, ninkala buli mukono kali mu byatrofik liroza ndoota nenenda nenenda byadda sisyaz nnaku zino nengenda erugazi kayimira mu lugudo waka nembagati wete tudde baali balinza emotoka yange bajoce baali balinza emotoka yange bajoce ejjinja nagendagayo okwogerayo ekirongayo saawa ttaano mukaaga saagendayo kati nze nenaye mu life yange when i see you you feature again when i saw an incident it features again nti look at this meeting ne meeting gye bangoberamu look at this meeting ne hmm. meeting gye bangoberamu luli navuluma nze ndi humbled akasajja ke kamu akaleeta tepo kabaddeyo mm. dayana yabaddeyo dayana kati ali presenting enna kalema kuba naluiso yenda musonyi wali tamanyi kyalwanira bano bali bankuba lwakutta bantu ndi mbayina ko data ate nabo sibanyigira that was a strategy senga wange general luiso wa musonyi wa na musonyi wa teyabiri mu bambi mm. ye bali ye ali tamanyi kyebankubira yali alowooza sente nanyini buyinza okubeera omuka obulamu bwe bwonna yali agala 5 biliyoni naletawo ne mukwano gwe nze nakanyuka kukasasiro nga mpita wakuzanya okumanya abasajja bo bajozi waite ennaku nnya ne bampita mu meeting mukazi wange yoyankwanolinjikulamubenyondo omwasa omutwe nze tumubyetekangamu ebyo omukazi oh, yakwatanga ogenda bagimanyi bamanyi hmm. naga mugalire mu nyumba ompita mu meeting after afuta shumiriyati temubi mpita angamu nito kulume chimiru kamando eh? tamari uh, eh, barua president seven ya wandi se ya dgf a uh, eh, suspending a saboku damoku na ku dgf bali tawano millions of pound chikumi chirambita na inga ziri kubu kwa kulizo beba tiko kuzida vili yabe basa loju jira gane chiziko na emwe ebebe okabia ebio na ye president ya buza nti ah, na msa ili nita gani kwa nabwe ebebe aa ate ya kisa jaji somemu kiisi kalangala edo eh, tegenda kutulaga ebintu bya kuulidde hmm. nti mu 7 government ye mulimu endala era mu 7 yezerako eman ti obanga omusajja abadde afudde nebakubika nti ofudde nebalaba omulambo omulala nokomawewaka nga omukazi abaana yabagabadda tebaali babo obalaki oba ebintu yes hmm, mu gavumenti ya museveni mulimu endala bonna balonda bano bebaba muleetera nti yisonfu gundi esai ekola naye gundi tekola military intelligence kwa bannabe babaleeta nze mbawulira nga boogera kati ebyuma byange baali baagala babiwe military intelligence era bavudde ne bagamba nti the, what the man has told us a person we expected to help us to tell us to go to mirundi nti ebbaluwa ekiwandika amale kisaininga he trusts this man more than us yes has been giving him accurate information nari singa miso teyaliwo singa museveni yagwadde mm. nkuteebugu babe ba, bamunda bo bagala mwetegula badduke bakuume obugagga bwabwe nabagamba nti waliwo abaana abasiru abalowooza nti kitaabwe kabamutte bagabane ebintu naye nga n'abokukyalo bagamba mirundi kakkemu kabbuli tebakwateko obalaba ejjoogo ne bamuwanga bwe bakola tujeko obote fetesha ne mchafini batesha na hii chayika chayika uja kumula vanga duka yatu muna dukira huo bayo kede vye chito mbutu sabe ayi sisi tukende nga, nga batu vuna ana tituli hiyo ayi sisi you must go there physically nero ya wa baga laba vuna ni lakulimoti ee eh. msango wajiba single eh, babiru ee bafunya an expert lawyer 5 million dollars kakati zimba buuza mm. mufu hivu milioni mwaji wa deroya nje mumpa dimika haa ah, gubazi kwa na ugana abatawanya aa ah, ah. gubazi kwa na ugana nje ba, pre president ba, ba, ya bagambi bako bilo ni kumi president ya bagambi clarify to him if you are giving him money it's not a bribe he is compensating what you did to him president nature agamba hii kilipa chita compensation hiiwe chita compensation ila kama utinajiba kwa wateka compensation ineo duwa batayina kuteka kuu kusisobola kusonyiwa eyo kategole endala yagenda eri mu e, e, nsonyiogasiina mu mikwano gyange mwabo naye zamuwerako emaani ne tumukunde yabagamba nti kyovalaba kakatego tekiraba not everything is given to you in monetary terms mm. kakatego kiraba nti bonna bakkiriziganya tetuyinza kumutta kuba atukolera akonvinsinga abantu ne tumukundi bwe yabagamba kaka tulaba nti obulamu ate bwenfunye businga sente hmm. okitegeddaolagiri nebaba mumiting zaabwe hmm. bonna bagiriyinga nti omusajja oyo temumutta atukoledde kubanga alwanirirani kakati naye hmm. argumenti yaabwe yabusiru okulowooza nti mukazi wange sijja mulabirira kuba bajja mukwana ah, ago waliwo n'abaagala omukyafu okulowooza hmm. nti nze temujja kumpa nesente zange zembabanja nemuziremera hmm. nti ekyo tekiriyo pe me because for me I've given a challenge otherwise bwe mubanga ye feeling ye muina ngenda kubalaga ko kye mu chemuta labanga ko ogenda bakora chief oh oh ni no option ku table <laughs> ogenda what if i join the opposition yon college bwe kukubira yo kuchi kandi bwe kutira yo ata opposition bani what if i set my political party can you compare me to chabulani we hey. Eh. ndawata nise party nkubulira obera ndawata nise party kakwa kubanga ulu eh, eh. mivamu leta gojoze buli era nze mbagamba ekintu kimu mm. okeraba kana akatabo kenawandika kano hmm. nakawandika ku kyagulanyi hmm. nembaga nti kyagulanyi kali akasooka kalala kano kekasembayo eh, ako kalala hmm. nembateeramu abagundi bano abenalimu nembateramu nalification nabateramu nalification nembabuulira nti mbabuulire tiye ekyeki kyagulanya asobola okubazamu kaluwo kaddamu asobola okubaza mukojje baddamu yes eh. nekibagamba akantu kankano kankozebwe manda gekataliimu kamajje batuyambeko batekaa Let me conclude my submission with a reminder of those who are violating the laws elected by the Electoral Commission. The 2021 election is different from the previous elections and therefore guided by the benchmarks and uh, can lead to nullification. Some people think that Ugandan judges cannot make such a radical decision. However, we have uh, to observe the following. The judiciary in Uganda has seen the benefits of being credible. Uh, those who have stood with the people have been rewarded by international jobs, while those who do not have also lost these opportunities. The judges retire and their benefits mean and their benefits meaning that they retire with their benefits, meaning that they have no need to work um, in the shadow or of, uh, in the shadow of the bigger brother, the big brother. Museven cannot seek another election and this must be his last lap. Therefore, uh, people are proposing, people are positioning themselves for a post seven era. Ugandans should also take note that uh, the precedents, like what happened in Kenya and Malawi, can happen to us. Why no genda kwechu naye video biri ebinyonyedde bwoti chogamanti eh, eh, eh. omusango fukosi kubate mkoti ndi president seven singa kote sazamu uh, kulangiri lwa kwe data ndabe singa mbagamba nabagamba sazamu kulangiri nabagamba nenchibatira namu mm. nembaga nti okulonda kuno kwa ukana mm. nokulonda kwa nako tubadde nako mm. era nembagamba ndi because for me i know Museven is going to win. He must be able to take it as a victory. Museven had dared to the electoral rules. a merger between the Health Act and the Election Act. Nimba ganti, ye yagani nkungana. In spite of pressures, mm. never use a t-shirt that we touch what they sent to Babala Mungabagana Kuba sent. Nimba ganti, Museveni cannot dish out to money, his election will be nullified. As a day, I told the rules. Mm. He knows he will win and we, he must protect it. nembaga nullification is possible why mbabazi bwe yagenda mu kooti yajjayo kye bayita ten commandments era nembabuuza nti fe tukkiriza mu policy of symbolism why did the parliament why did the court the court give you ten commandments to follow kuba abalamuzi akalu ka 216 bakasazaamu diplomatically babagamba any future election must be held with the following recommendations and two years before the election mm. the minister the attorney general must come back and mm. convene and tell us the recommendations the recommendations have been kakati singo omuntu agamba ti envezo ti wazifumbi demo munyo ne envezo ne zuoma zivera mochi mm. chipa kitegezaji omunyo gwetagisa mu mwa kizumi ekitegeza abalamuzi akaluka bbiri kumi na mukaaga bakazizaamu diplomatically it did not fulfill the ten commandments do it now ekyokubiri oyo mm, era pulezidenti nga weba muliko oyo atonda ejjino bya luhanga singa yamugoba dda musuubuzi era oliwo yamuleeta n'amukakaatikawo <laughs> kaakati nebagenda mu mm. palamenti balina ababaka bangi bamatama buuku tebabeerayo do you know that the parliament passed the law under the electoral act the elections act any official electoral commission are messing up elections asiwe miaka kumi na etano if it includes the fine atunda bibi wanabye bakazanyiramu enade mu yali ekimanyi etteeka eri ebadde erimanyi nti abaopositioni baliisamu baopositioni baliisamuanti bagoba ekintu nga nina mukazi wange yagamba yazaala abaana aba naye yagamba quality is better than quantity <laughs> yafa ku quality ya yeye agamba yazala basatu ba quality quality hey. Eh. quality is better than quantity <laughs> ya agamba abira naba tuna ba quality okusiba kwa nature quality is better than quantity mm. obazaala batano hey. obazaala bakiye agamba mbu yakoma mangu okunamira abasawo <laughs> yazaala kakati gwe bwonoobeera ngaotwala ababaka wa palamenti ebikumi bina this is why elections were not messed up two it was a mistake on the part of the president to saka lwakojo kubali wakwijiriga nti the most experienced person and most senior and most senior olina banovisi bano kubanga lwakojo bebali gyeseringa ekibiina kya nuupu anti kakati yali badde ataku abawa yali muli pulimandi nze eh, reprimand yali yakumuja anti kakati anti bano abasajja ate mwana wange bangambye ekintu maama wagundi oyo wa mose famire yabwe yajja nga mose yakafa lediyo mm. nebagamba nti engoye zibazibba ezamuse zibabajja nebabalimba tibagenda zitwala bamugjemu zebanamwambaza bikitezakomawonti eh, anti guli mulokole nkukubira bana e, e, e, ebigomba tabaze naye kale itimajit hmm. naye bamutuukako naye radio naye bali bamutuseko yesimbewo anti bali kamilio ni bamutukako bebi kulu bamutukako e- hmm. bamutukako kakati yao new investigations must emerge who was responsible was it no mukwalo was it what kuona hii bali bamutuseko kuba nga bana onye omuyimbi kuba nasimba okuba president chagulanyi yakkiriza e chagulanyi yakkiriza after meeting me yajja era bonna bakkiribaba nuupu bagamba nti byogere bituufu nga tebabiwakanya kyakulanyika mutumi twice ti abasajja banteeka mu ddiiru laba katonda bwamuyamba nabagamba nti politics mm. is iraq tuddeyo katonda amali obadde ompaanalysis nungi wa eh. electoral commission eh. bagitute mu kooti ebintu byeyakola bituufu ati kyekubuulira anze mbagamba ekintu kimu nabagamba hmm. nti mutegeere conditionis we are fighting americanis that's a fact mm. ono mwana ye fulondi nitulwana na bamerika kati abamerika bakoze amagezi gali bwe gati abamerika bakugamba buli ayina obugagga ewaabwe babukutte abaana babalelatives bonna balelatives babantu abanene mu gavumenti baba processingira dibasha orders bakomawo wano kanti they influence yowa jajes bwe tebalinayo obugagga nalaga ba judges baba eh, ya bwere eh. hmm. they can influence your judges that's a fact two ugandan judges mwaba wa retirement benefits nyingi bacha atya judicial hey. Eh, begonja act jiba kwa lasma judicial bacha atya hmm. kakati ateno tu ya basa jabanu mbala ya abu ya short term yoku nkubate na atu wala 5 billion ya tembu inchanchu mnume chumiru mulume ekyo mulitukubaganiremu mu meeting okuba oti alukutanda nga lukutanda yabadde ajuwinga kesi zo mu kooti ah, ntanyiiga ye bwe bujozi bwabwe yetanyiiga bwomaze okuba nosiba mukobera ekitalya era lukutanda bwanajja naye njamubalira musempijja Rukutano <laughs> from China Munana and Bitwa. Yes. Eh, eh, is it how you earned him? By humiliating him. Bamomu, you can't yet. Bamomu, Joseph, Bamomu, Joseph, Bamomu, Quakulo mm. was until humiliating Womu. Nahomona Corrida. Take it, Yamusi. mukomyo kujoga abantu abakomyo kujoji abanyankole gwa tugamba bayina tikinesho bali genda nyo muguru tikinesho tikinesho but you don't think they are not normal people rukutana hizo kujira no. tikinesho ndio omalo kwata gonde no mushiba mukomera ono e, e, e, e, e we jinja eri abakole de jinja ali e, obule sakwa sakwa mm. ndio mbo bwa yisu ali tibiri we wa nyondo mutwe abali bendeleta nyondo mutwe twenje kujoga bote kwenye tikinesho je kudamu nyongere abaganda bakugamba nga bwomulinyanga engatto nti sole eba okubanga oninyisize soleyo kakati nkubuulira nenkugamba nti ekyo kitegeddwa efakita yakumeka ekyokusatu ugandan judges have seen two scenarios nti eh, gundi kavuma acted as deputy as chief justice he lost it to, to katulevi kavuma has not been given a sensible job because his name cannot go through parliament of all jobs is chairman of the aviation authority civil aviation authority how is it related to a judge tori chibasole mmuo niye katulevi because of credibility babosa bani mm. kakati these people no are we working for the local market or we are working for the international market that's a big factor in this case any judge who comes to handle it mm. then the president in kenya and malawi mm. kainzi okubaka janja nti okutegeera judiciary nti eri independent mm. osazaamu kalulukanyihamba uh, yagambye yasabye naga ndi mukole history hey. e, muli nembuuza nti kati tusala misango ya kukola mukozi history history tunonya bunonya history si meriti ah, ah. nti tusala omusango ya kukola mukozi history history abantu bagenzi kukola kwecho oina hmm. ICC enonya eh, oina ogwo omusango oina ogwo president a investing enyanja eko victoria sente zibagiteka mbaji mbaji tundada Ere jitwira wa. Ere kufa. Friends of Lake Victoria. Ere isiba jimoge jinga. E, e, naye kirungi tabale nti naye olunaku abantu ula bali bategeera bweba omanyi tebasukka kuminaye ah, okimanyi nti ababbi tebasukka kumi mu new vision abantu waliwo neyanditidde oludda lw'embuzi nayekangobadde okimanyi nti mu new vision buli mukozi bamusalako siringi kakaaga kakupamba nakufuka mu toyireti ya new vision buli ddi buli mwezi umukozi saina upa mawo kati ya company <laughs> shi so you get a chitaza mkubuliti eh, ndi ngola ku impact hey. ya eh. kumwa nengo gena mwashu hey. Eh. impact insa susa sendi kusa susa sendi kati bazi jako in advance hey, kumusolo bazi salako where do you find such a system that your worker must pay for using a toilet chukwa mbutu zaavu zee embutu za vzirachi mutaba nuhu senta msewanda jampereza meseji wano e, e, e, nangamba nti nebaliza kujia wange okuangula uh, uh, nebaliza kujia wange mungu lisize okuangula eh oruo kuangula eh, kabushenga zisimeza eh, e, eh, e, chichitegeza e, no mm. barishi manyi mbagama ndi wengu gama ndi omukazi oyo mchamu no muwasa kakati wu muwasa ni mutabuka toka ndi mirundi ya mbulira mm. banubaza nyabi yawe buli kampuni yonna etwala abantu ebweru mm. bagiinvestigatinga waliwo omusajja yakwata abaana lukaaga nagenda abatundayo nebabajja mu oganisi ne kampuni nagigala nainvestinga mu bbaala alina bbaala ezi omuwendonga mungi omuwendo nga mungi nze sinza mwogera lwakuba nti omuntu ono egoba jjemu oganita manya nze sinza mwogera ye agenda mu bbaala ekiri mu immigration basajja bakoze ripooti ku immigration immigration yeje mulabe nirwaki minisa internafia tebajiwono musajjo omukambwe ni tulaba kwa duka gaduka budu shagago unu unu unayiwama je mukampala <laughs> lokechi bani lokechi mzee ya tuka mzee ya tu ya ambe lokechi ya kwa tingi ona maduka ona vii ona magabibwe gaduka immigration ojukira luli ndi agabi ya gagomu immigration bagagira parliament ya Uganda gende China hmm. nikate kenda nti gagaba passport za vrumba China hmm. omayiti kekoba gekoba ne kagenda mu livu bali bagenda okudda mu kesi wagimaze okimanyi mu new vision omanyinti bano eh. bana abaana ababbe ettaka lya ubc hmm. okimanyi nti bagemeera bwe yajja begoba nebeteka omusango mu obu bwonna bubadi ensi ebadduka lidde obu bwonna bubadi <laughs> eh. <laughs> kubanga bakugambye nti aga makampuni gadde tegagenda namugundi na nja agatwala abantu ebweru kati tegagendayo passport bakibawa ah, buli ekiri wano entebe abolisiti aba officers oba fende muhozana abakola atya bofisa babawandisa awo babadde bayina gundi babadde bayina yintapenfu waliwo eddwaliro ha gundi zonna buno buyero buva mu ddwaliro eryo ate bwabaminsani mulimu dokita omukuuzi mulimu omukuuzi badokita nkagamu babiri abakuuzi bali ku lisiti naye ze mbagamba nti mubakwate empola kubaka bangali bwene egenda ku ddwaliro ne balaba dokita atema onoono ono bamuwa ekinene bana musajja ono bamuwa ekinene muzeeyi amugonnomoleku internal affairs abantu bazina amazina mu kibuga eh, teri mubbi asigalawo oyo ajabakwata oyo lion of mogadishu aya nze nkugambye <laughs> kayanja kuwembule yasanganga ababbi badduse mutumanyi bwembole kayanja yo tewandika kitabo ku wembole kayanja yakubaganira abasajja okuva mu kibuga muno ne bakwata makerere ne babulira enaakulabye kayanja nakwata abasajja be ne bayingira enaakulabye emundu neddamu neevuga naye bagenda okuyingira mu nyumba enaakulabye nga mulimu emundu ekuba ennyonyi ababbi baali bakijjewo nga mulimu emikwesesa era baabula nga wansi nakula byali waggulu balina omikwesese wansi nga binya bya message e bababulaku naye nga basabeja singa kumi okubuka ekikomera bagendanga bamonna nga bana abasa ne bayingira ekinya ne basigazawo omukomando naye nayingira ekinya <laughs> bano ne besata kaye gyeyakwatambaku okuba baserikale gwe mukinya mundu yasangamu emundu okuba ennyonyi baali bagijjewo ababbi how organize with thee nga bali mukyugano mumaso president museveni njagala ombalire eh, gavumenti eddakwogira botyaa ah, ah. nti enyanja ejja kumala kweyoza enyanja ejja kweyoza abantu bamulabamuseveni ngaavuddeko alikugambe ti museveni ngaavuddeko wagenda kubeerawo anaka ya myezi mukaaga olabadduka olaba abawunyirewo olaba abadduka olabadduka olaba omusajja yabagala sedume omusajja yabagala sedume yente nga yesigaddewo yokka motoka agitya sedume yente nga agiyita endogoyi myazi mukaaga wano kavuyo kebos nze mbabuuliza bebakaleeseewotosobola kubba maato ku nyanja n'ogakuba okuja nga museveni ataddewo e, e, akakiiko akatambula mu uganda nga kabuuza what are your problems in fact amusajja singa oluse minister of buganda affairs mukiwe kasolo bawano bamukubye kumugundi sente manyinji ezaava ezakuba kasolo kakati kasolo gwebakubye nga bamuwadde emyoga bamuwe minister of buganda affairs anakola ki aa ah, ah. yetabba kasolo tabbyeko finally nalabye incident bannange incident eno gavumenti egikwate bulungi avu nze sisoma mu kyaki naye bankubira essimu okuva ewaka chachi teri wala nasanga wa serikali bagenzi tebali vudeo tebali tujapoka tutumateka kumpingu how can you come from nachirebe to arrest somebody inside the church at zana baba nachirebe ee eh, nivajja wa kuatu umutuari mchachi e zana umusajyo nyo nyamugo berira usiwe nachirebe aja kufahau wa polisi because e, ogwo mulundi gwakubiri nga mulumba kereziya tamale bajja mu kereziya eh, nebapiikingamu omuntu ku sanda kati gwe bakuyita nogenda mukyanti bampita jangu eh, hmm. gwatasoma zisoma ate zekyaŋŋana mu kyaki hmm. faaza kukola samoni nanvumiramu nga sijja muddamu bwe tukola endagaano nga byayogedde nange nja kuddamu nsoma mm. mwela kumfumira musama ndunganze tude bwende <laughs> aha akufumira chi hey, eh, eh, hey, eh. hey. abo bachiri abo hey. kakuda kone kavuma ne kavuma kati muze kalulu katuse chi hey. kati singa kufumba kile ne gandu lalio kani nisigenda yo nisigenda yo bwa hizo kula babo eba tine ni wakona samu ni kumusebe ni nafuma nafuma kubaya ama nyi ee eh, eh, hey, digital can... rotary key mm. who among you who can do this they hmm. expect you will not answer mm. you don't have the opportunity of answering kakati tambari hey, eh, kwenye sige na mutiaza umalaga yuwela faza gumanye chiri mugandula mchi is a human being like me chiri mugandula kwa chiri kakati ya deviate nze kubi yaka tuonda tuwaze tulimugundi ya amai ndala kakani zemba ganti obaya kerizia ba, ba ingira mkalu mwete mkani wana mulukumune ndaki nana mwesatu kaira ya simba mwemizinga mota kuchifana cha bikira maria erubaga abantu bwe bagenda government ne fulmia statement tichitwa wunyiza mota ebadde tukuba mu lubiri ebadde valubaga ne bwe twagenze yo kumacha twasanze ne receivers kubati waliwo mobile bazijeko kati bagala ko tubakubira simu tebakwata bayola abantu mu ddwaliro bakola bakyaba ne bateeka pologulaamu obuuza owana bateeka pologulaamu lwakasiisi peter otayi samwiri mugwisa naga nti okalina litwedia nekika kimu nyinza omufungula nyinza omuwabira ewagabo ngaebyo bagenda boogerayogera nsobuga yabagamba bwe mwali mweyambisa obusozi bwange nga muva etanzania obwekereziya mwamala kunsaba nsobuga nibamubuuza nti abayikira nga wabasanze oyinza obawa ku lwendo lw'amazzi nti si kyokka n'engoye nzibawo oba tolaokuba yali amanyi obukatuliki nti yabalabako abakatuliki manyi nti balumba kabaka bamukube ngaakutisi e, e, gundi akibisopo joseph kiwanuka hmm. nebagumba erubaka balumba olubiri bamukube nsubuga yamuyamba yasanga abakatuliki abakutte embukuliza emigo nemundu nembwa hmm. nabaga muleete ebintu byamwe mbisabire hmm. abatabaazi saawa eki nagamba kakungulu nti bwotagamba muganda wokuta monsenyori sebayigga hmm. abakatuliki bayingira olubiri bamukube mutesa teyadduka mu lubiri teyamala kwetonda ekyo ekifaananyi ogenda eroma nawawo namutesa teyagenda eroma okwetonda ono mutebe tegeeza eroma okwetonda ekifaananyi baali bakigyewa somugere yamutwalayo ekyo ekifaananyi ekyo bakibasimbira lwa bujozi era kirudde mutwekobe bwekiti lwanga yali agala okiseseetula bwadi eh! nebakireetera endabirwamu nezeeyasa waliwo ekiri wano mulimba ekyo ekita ekyo <laughs> bakireetera obote ngaakuba enamugongo bakuba enamugongo gwe abasajja bonna ne boogera enamugongo badira omuzikiti gwabasiraamu mm. nebakuliramu embizi mm. nebadira omulabizizi bazira sibenna abagenda be bamwogerako mm. yali badde abakristaayo balinayo ne bazira oba holo oba baziraki revenand bazira bamutta ne bamuteeka mu lyato ly'omwenge naleka omukazi nga walubuta i don't know what happened abati babajukira a ah, a ah, a ah, bukati ngawo buza achi bisopo kazimba inzo kubanga bazira ta chamu tamani na bana beje bali ne bakwata abawala bali basoma eh, eh, eh, theology ku college yaba yaba anglicans ne bajamba katuli chini be fana byo nani babikuba simisho pona achaka hmm. yabagamba tujja kudda yesu yasanga abazanyira mu yeekalu yakolaki naffe kyetwakoze mwabadde mutaddemu abayeekera hmm. n'abagamba nti ekiwuka bwe kyeteeka mu bisasiro hmm. enkoko ekibojeramu hmm. pawulo muwanga n'agenda neyeetonda misayiri kawuma yagamba pawulo muwanga omanyi nti misayiri kawuma yayogera abantu ne badduka misayiri kawuma yagamba pawulo muwanga pawulo lwaki temwetikkula kyemwetise kyemutasobola ngametamba mirundi eki ngabeti seki government ngavumenti ebalembi kauma nagamba nti njagala okuyimi okusinzira nombabuulire agenda okuddamu okuvuga luweeru agenda okuvuga uganda agenda kuva luweeru abantu ne badduka enda mugongo nga pawulo muwanga atudde wali simisapo nakyaka nagamba pawulo muwanga byeyagambye ti gavumenti yeetonze era agenda kuddabiriza namugongo oyo oyo oyo si minisa wa difensi Mr. Defense is a many people tie, or oh, your minister wa fundraising wa abutali ngene pa umurumu wanga tudoa achaka na chumugambira hey. kainari abage ndi chinda mitiana na asanga basajja abamaji bachori nesa pule nziru gavu ya mkube ito nya driver wina abagandi ii kardino kardino lanka kwa igan mimi najua kapitini minajua meja hmm. minajua kanu minajua jeno ii ranka najua brigadia ranka kadino kadino ni ranka gani ni ranka gani na, najua brigadia mimi niwa mjemu ngemkube mkuba nivaze motokaya nga ranka iti majiteke tibaji manjima jee naye abakyoli bambadde esapula enzirugavu kadi nebamujamubagantiyalankagani bwabaakomawo waliwo yababuulira hmm. nti kati dinaali tajjibwa mu mmotoka hmm. kakati nebamugana omumujjamu hmm. nabaga nti mwanjaziza nga ŋŋenda <clears throat> era mwanjaziza nga nkoze eki nga nkoma munjaze kati kalinali emmotoka nagivaamu naye odibulakawe yasulawo abayekera bagikuba ojja obuuza meja kazoola awo yali ayinawo operation ojja omubuuza bakano kati kazoola yansanga nanfata omukono onvumanvuma nyo <laughs> Nama ino kusanga batu mvuma. Nange ni mkwate nyondo ya. Nange ni mkwate. Aa, saa mvuma. Eh. Ah, ah, eh. Ba mkwate kone ba musibanga alimu eso. Hmm. Kakati ze nchi rifari ngako, ze mba rifari ngirako. Ya kuba president nange ni mugamba. Go walimu eso ne bakuyola, bakuyole la chinchi manyi. Eh. Che bakuyole la. Katina kanti kuswiti na mfate mpali. Eh. Nawe ni ujikwata. Uchomu kiso mrungi te ya kuwata wali nyondo. Eh. Atolu mumba na busy. Eh. Ukwate no usikyo sentana. kaladri obudde butuddeseko kaliginaali mm. bwe yabanga anyinze yajjanga mu lupapula lwa munno neyeta bipingira sitoole mm. yajja anyinze nagamba nti kyebankoze mm. n'amajje gaamiini tegakinkolangako okunzija mu nkuba gundi nagamba essajja lyali ntebe eyo nga baliitaani buligediyani so lyadduka obuyo mm. Brigadier Bonzi. Obaya na muga nti ogambi echi na maja gambi ni tegachi kukola kukwe nti kare damotu vume okutake ilani tuliba sajja nti UNLA naba sajja wa amany kada kainari kada muna afu makumaje ngeida kuyungula basajja bange bayingire mubabikire gogonya eh. wei akabire dala amakubi eh yes asajja ngabadeka de, de tulwa baro anyise dini edini nebwe kuprovokinga gwetojirwanyisa this is Museveni Museveni knows how to deal with these religious leaders mm. some of them bwolaba bayomba kati nzibambuulidde nti edda bwe baagendanga mu kalulu buli paalisi polisi bamuwanga obukadde obwo mukana akalulu sente tezazze hmm. kikibaleekaanya bannaddiini abamu baleekaana nga diiru zinaki nze nabagamba I talked with the Archbishop Wanga for five hours. Ina nejaraga na kumamu secretary. But Wanga, ebya federal abi kirizizam. He gave me reasons and we disagreed. Mm. The next case concern was nti ye taina hotira ini ya president nga kadinari nsobu gajia ina. Mm. He, kyangobirizibijasibiandibafaa tebawulire nga bebawayiriza sente kuno zaganyanti buli parish priest yafunangayo obukadde bumeka busatu naye nafunyawo riziki kakati gwe lwaki kankubuuzi paris lwaki kereziya tekulwanyise abasiraamu obawadde emotoka kumi na musanvu bo kereziya giwadde mmeka oba tezituka amini bwe yabawa amini yasooka okuwaba naddiini emmotoka n'ateekawo ne ministry ya religious affairs igave all of them benzi naye gwe toyinza kugamba nti abasiraamu baadde emmotoka e- e- kibuli kumi na musanvu bano kwambala mukadde kumi nasatu baba katuli kyobawadde ki nti obasirize papa kubanga papa yajja nti kuba muwakola namugongo hmm. this you see when you don't understand the catholic church aba bafaza sibanadini abantu bachimanyi mm. bakugamba tusabire banadini ne abasosodoti abakwawulirwa omusista munadini bulaza munadini faza si munadini the catholic priest does not take the vow of poverty the brother and nuns take the vow of poverty bano banaddiini omusista ne brother banaddiini hmm. hmm. father si munaddiini bwomusuubiza satu ze tusabira banaddiini n'abasosodooti abakwawulirwa bano baawule ndooza bukristaayo mu bajja obwawule abasosodooti bafaaza si banaddiini bakozi ba mirimu basubuzi nkukwata ettayi bwetuli munadiini munadiini musirisita akolera bwerere branch gweokola mulimu ogwo nvumira mu kyaki twambalagane nekiri kerezi yedduke kubaye kubagala ti gwe yuhave deviated from your lone of preaching we came for preaching not for political rhetoric yifa igulamu yonne babadde babadde tebakyabuulira njiri nga teri asoma kyawaitibwa teri abuulira bya mwoyo babeera ku bya pulezidenti babeera ku bya gavumenti ne babeera kuwagira abantu byokulonda ne bakola batya eh, nabo baagala abawe bade bali ku sente ah, yagende namitanga nawe abasista baayo sente bakole evinyo bano bagondi bonna abawe nabo baagala saako bafaza abatalina bakazi lwaki bazimba amayumba ewaabwe waliyo fazi ataina, ataina nyumba zirimbu machi mese <laughs> kwato waina makazi ah, kwato waina makazi wa zirimbe cha mayumba sende bagana zaachi yanti basa agana nabu kubaba subuzi hey. sorry siba subuzi kubaba hey. waliwa <laughs> kisajja tukende waliwa mvuko maja wakatuli chavo abakatuli chavo na <laughs> abalonde eh. ababana ababira ube basa mese dini mm. nachi mm. katifazo mzungu yajja <laughs> nayagala asupulayizinga abantu ku misa yesoose kati nababuuza nti abuuza ekivubuka nti sente muziyita mutya kyayogera kyabuwemu faaza agenda mu kyakinaga nti abaana naffe eh. tuyogere kigambo sente tusaagala naye nga yayogera birala bakazi be basooka okudduka nebakazi ono omuzungu kyafuddeonomuwemu omuzibu sente nabo bazaagala baagala beinemutumye mu nsonga zaabwe zuula enkola empya ey'okukwatagana n'ensi yonna ku bwereere ng'okozesa ayoba zanya video games okwekutula ku bwereere ekyomuziki eh, nakyo bwe kirinnya nekukuba ku bwereere ate nga teweetaga mbs yadde osobola n'okuweereza mtn momo ng'okozesa ayoba kyalina omutimbagano gwaffe ku www mtn co ug kasale my mtn okudawunlodinga app everywhere you go